Sua ONG pode contar com uma das melhores plataformas de colaboração e produtividade do mundo. E o melhor, tudo gratuito. Meu nome é Thiago e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como conseguir o Google Workspace de graça. Mas afinal, o que é o Workspace? Nada mais é do que o antigo G Suite que é um pacote de ferramentas que o Google possui. Essa plataforma é utilizada por inúmeras empresas, das pequenas às multinacionais, e agora chegou a vez da sua ONG também fazer uso dela. O Workspace é uma plataforma completa que oferece diversas soluções para você ser mais produtivo no seu trabalho. Da segurança de ter os seus documentos na nuvem, a possibilidade de editar o mesmo documento com a sua equipe em tempo real. E eu costumo dizer que as ONGs resolvem três problemas básicos com o Google Workspace. Primeiro, o problema de backup de arquivos, porque muitas nem isso fazem. Segundo, o problema da pirataria de software, como o uso, por exemplo, do Microsoft Office sem licença. E terceiro, o problema do acesso à informação dentro da organização. Esse último, para mim, é o mais interessante, porque as equipes começam a trabalhar de forma colaborativa de verdade, aumentando a transparência e a efetividade da ONG. E por falar em colaboração e transparência, você não pode perder o próximo vídeo, porque eu vou apresentar uma outra plataforma que faz um par perfeito com o Google. O Workspace vai servir como base para todo o trabalho que a sua ONG desenvolve. Ou seja, é dentro desse ambiente que a sua equipe vai criar documentos, compartilhar arquivos, fazer reuniões, ler e enviar e-mails, organizar as agendas e muito mais. Dentre muitos recursos disponíveis, temos o Drive, que te possibilita criar uma estrutura de arquivos na nuvem com total segurança, podendo inclusive definir os níveis de acesso de cada pessoa. O Gmail, que é muito mais do que um gerenciador de e-mails, Hoje ele está integrado aos calendários, tarefas e muito mais, a agenda com diversas funcionalidades que vão além do simples controle dos seus compromissos, os documentos, planilhas e apresentações que substituem o Word, Excel e o PowerPoint respectivamente, e o Meet, para fazer os encontros virtuais. E essas são apenas algumas ferramentas que o Google disponibiliza. Desse jeito fica mais fácil ter um controle de todo o trabalho que é realizado na ONG. Isso diminui inclusive o risco de se perder o estoque do que vem sendo realizado ao longo do tempo, seja porque alguém teve que deixar a organização ou porque teve algum problema nos computadores. Para ter acesso a essa super plataforma, você vai precisar se cadastrar na TechSoup, basta você assistir depois a esse vídeo que está sinalizado para ver como se faz, adquirir um domínio, que é o endereço do site da sua ONG, e aguardar por pelo menos 24 horas depois que você conseguir o seu cadastro na TechSoup. Só depois disso que você poderá solicitar o Google Workspace. Em seguida, é só você finalizar a configuração e desfrutar de todas as possibilidades que o Google oferece. E se por acaso você tiver algum problema no processo, faça um contato com o suporte da TechSoup Brasil ou deixe um comentário nesse vídeo que nós faremos o possível para te ajudar. E aí, gostou? Então calma que tem mais. Além do Workspace gratuito para as ONGs, o Google também disponibiliza Ad Grants, que são mais de 10 mil dólares por mês para você divulgar sua ONG em links patrocinados. Estou me referindo àqueles sites que aparecem no topo quando você faz uma pesquisa no Google. E as ONGs também se beneficiam com um programa especial do YouTube e do Google Maps. Mas esses são assuntos que a gente vai falar em outros vídeos, combinado? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, ative as notificações, porque afinal você não pode deixar de ver o próximo vídeo eu vou apresentar uma ferramenta que vai revolucionar a maneira como a sua ONG trabalha. Até a próxima!